Why you always in a mood? Walk around acting brand new I ain't tryna tell you what to do But you got this on 母音僕の代棒切れぶら下げてるやつがこのボートにいるんだガチ心ジャスガチンープシャファイナリチョ relaxte感觉心跳加速，感觉天翻地覆，想要快乐地球。 Возьми сердце мое, а я возьму твое И вместе мы вдвоем